Dio vi grava per tutti, ragazzi. હું તો ચેતનભાઈએ ગ્રુપ બનાવ્યું પછી મને તો હમણાં લગભગ છેલ્લા પંદર દિવસ પહેલા ખબર પછી હું જોઈન થયો પ્રતિક શાહના હિસાબે પચાસમું રજિસ્ટ્રેશન ત્યાર પછી આ બધું મેં નાઇન્ટીન એટી ટુ માં સેવન્ટી નાઇનમાં કર્યું અને પછી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું અને પછી મારો પોતાનો બિઝનેસ મેં સ્ટાર્ટ કર્યો એટી સેવનમાં મારી ફેક્ટરી છે અહીંયા જીઆરડીસી પચીસ બે બાબા છે બંને બી કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયર થઈ ગયા અને વેલ સેટ છે હું રહું છું અહીંયા કુડાસ કોઈને પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંઈ પણ કામ હોય તો મારો ડેફિનેટલી કોન્ટેક્ટ કરો